Pues ha sido una vivencia muy enriquecedora, muy importante para mí, porque eh, con las compañeras que he compartido esta maravillosa experiencia no las conocía de nada y en poco tiempo me he sentido muy conectada a ellas, muy identificada y sobre todo con mucha confianza. Ha sido una experiencia maravillosa. A mí me gustaría hacerlo más adelante, es decir, quiero seguir formándome, aprender más y, llegar el día bastante, que espero que sea pronto, para poder ayudar a otras mujeres a empoderarse y, a que tengan confianza en sí mismas. Creo que es muy importante. Ha sido muy útil muy útil, yo creo que todas las mujeres, todas las personas que están relacionadas con la marca Alquimia ah, tendrían que hacer esta formación, este curso y aprender cómo vender correctamente el producto, conocer su esencia, su corazón, todo, todo en general. Yo creo que es muy útil y todas las personas tendrían que hacerlo. Estar lo máximo conectado posible pues, con la marca, con su esencia y con todo. Y poder estar aquí con toda la naturaleza que hay es, lo hace más fácil aún.